happy guys Kali ini kita akan membuat makanan khas Bogor Soto mie khas Bogor Cocok buat santapan di musim hujan Hmm enak banget guys Kuahnya seger Bisa buat ide jualan juga nih Yuk kita mulai Bahan-bahan bakmi 100 gram, bihun 100 gram, kol seperempat buah, wortel 1 buah, kepak 1 buah, tomat 2 buah, daun seledri, jeruk limau. Bahan untuk kuah Daging sapi 100 gram kikil atau urat sapi 100 gram cabai merah besar 3 buah cabai merah keriting 4 buah bawang putih 3 siung bawang merah 3 siung kemiri 3 buah tomat setengah buah daun salam 2 lembar serai 1 batang daun jeruk 2 lembar air 1500 ml Cara membuatnya Cabai, bawang putih, bawang merah, kemiri, dan tomat diulek atau di blender sampai halus Bumbu halus ditumis sampai matang dan wangi Didihkan air, rebus daging sapi dan kikil sampai empuk. Masukkan bumbu yang sudah ditumis. Serai digeprek. Masukkan daun salam, serai dan daun jeruk. tambahkan kaldu, garam, kecap manis, cuka, dan gula, lalu aduk sampai merata. Kaldu sapi 1 sendok makan, garam 1 sendok teh, gula 1 sendok teh, lada seperempat sendok teh, kecap manis secukupnya, cuka secukupnya. Kuah sotomi sudah siap dan matang. Penyajian Resep ini untuk 4 sampai 5 porsi. Daging diiris tipis-tipis. Kikil dipotong kecil-kecil. Bakmi direbus sebentar. Bihun direbus sampai lembut. Kol diiris tipis-tipis. Lobak direbus dan diiris tipis-tipis. Wortel direbus dan diiris tipis-tipis. tomat dipotong-potong daun seledri diiris tipis-tipis risoles dipotong-potong risoles goreng yang dibuat dari kulit lumpia diisi dengan bihun rebus yang dikasih kaldu sedikit lalu digoreng. Sajikan di mangkok bakmi, bihun, kol, wortel, lobak, tomat, daging, dan kikil. siram dengan kuahnya. Tambahkan risoles Taburkan bawang goreng dan seledri di atasnya.